သနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရိ1385ခုနှစ်တပူရဲလဆန်9ရက်2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်17ရက်ွယ်မြတ်တိတာအာကစားကွင်းဓမ္မမန္တ၌ ုံညသာယစေရနာရှင်လူငယ်များ အဖွဲ့နှင့်ဆွမ်းလောင်းဓမ္မယုံများ စုပေါင်း၍ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်တောင်ဩကလပမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ တတိယအကျိမ်းမြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွေ့မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက် အပိုင်း34တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကို ရှင်ဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုကာတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏီကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်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 မေတ္တာကြီးမှသမိတာလင်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျတိထဝေ90အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏကျိန်ဖျများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ။ မဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဤကျိုးပန်းချက်အပိုင်း34 အိန္ဒိယနိုင်ငံဤလူနေမှုစနစ်အရဘုရားမြတ်စွာမမမကန်တဲ့သဝဝါဒကိုအခြေခံပြီးလူတော်လူကောင်းနဲ့လူယုတ်မှရွေးချယ်တာပယ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတော်မူခဲ့တာမမကန်တဲ့အယူဆတရ လွဲမှားနေတဲ့အယူဆတရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မှားယွင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုအဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုခြေပြုတ်ပြီးလာမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားဆိုတာဘယ်တော့မှရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခြေခံကနေစပြီးတော့လွဲမှားနေတာကိုရသော်ဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့လူနေမှုစနစ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ပေါ်ရောက်အောင် ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာတဏှာဝုကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တာမှန်တော်လဲပဲဒီဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မမြုံမနိုင်တဲ့တကယ့်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်ရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရဖို့ဆိုတဲ့ မှန်ကန်တဲ့ဤစနစ်တွေနဲ့အသိပညာရဖို့ဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ထိုခေတ်ကလူလောကမှာလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတဲ့ဗြဟ္မဏတွေဟာပညာကိုလည်းလက်ဝကြီးအုပ်ထားပြီးသူတို့ပဲပညာတတ်လူရန်စားဖြစ်လို့ကြံတဲ့လူရန်စား၃ရက်ဟာသူတို့ရဲ့အလုတ်ကျွေးတွေသာလောကကြီးမှာ ပြမနာမျိုးတစ်မျိုးတည်းသာလဲပြမကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာတကိုးရှင်ကြီးကနေကဘာကြီးနဲ့တရဝါတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆအားခဏထီအောင်ရှင်သန်နေတော့မယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြမနာတွေက န်ဆင်းတယ်ဆိုတာတောင်သူတို့ကအဆင့်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုယူထားတယ်မြမကြီးရဲ့ခံတွင်းကသူတို့ကမွေးဖွားတာတဲ့ခတ္တိယတွေကြတော့ရင်ဘက်ကမွေးဖွားတာတဲ့သူတို့တွေအောက်ကျသွားဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့ကုံတယ်လေလုတ်တွေကြတော့ချက်ကမွေးဖွားတာတုဒ္ဒဆိုတာတွေကြတော့ဒုကနေမွေးဖွားတာဆိုပြီး တမနာအဖြစ်ကိုယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မြတ်စွာဘုရားအပါဝင်မြမကြီးရဲ့ခြေပမိုးကမွေးတာတဲ့ဖန်ဆင်းတာချင်းတူတူတောင်သူတို့ကထိတ်ကိုယူထားပြီးတော့အဲ့ဒါလို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြမနာမျိုးခတာလင်အမျက်ဆုံးပြမနာမျိုးတည်တာလင်ပြမပုံကိုရောက်နိုင်တယ်ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြမနာမျိုးတွေရဲ့အလုတ်အကျွေးတွေသာလို့ဆိုတဲ့ မမမကန်တဲ့အယူဆတရားကိုစွဲစွဲမြဲမြဲယူဆပြီးတော့လူနေမှုစနစ်ကိုကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားစီလာရောက်တဲ့အမ္ပဋ္ဌဆိုတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်ခေါင်းဆောင်တူဟာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီအတွေးနဲ့အထင်သေးတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားကတမနာဆိုတော့ဘုရားကို ဗန္ဓုပါဒာပစ္စာဗန္ဓုဆိုတာမြမာကြီးရဲ့ပါဒာပစ္စာခြေပမိုးကမွေးလာတဲ့အမျိုးနွယ်တွေလို့မြမာကြီးရဲ့ခြေတော့ခြေပမိုးပေါ်ကနေမွေးလာတဲ့ဆိုတာသူတို့ကမြမာကြီးရဲ့ခံတွင်းကမွေးလာတာလို့ဆိုတော့အင်တာမအစင်တန်းချင်းกว่าတယ်ခယူးဆိုင်เสียမလိုဘူးအလေးပေးเสียမလိုဘူးဆိုတဲ့ မာနာကြီးတခွဲသားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ရုံများမကဘုရားမြတ်စွာရဲ့အမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့တာကိယတကြဇက်ကိုတောင်မှပဲအကျဉ်းချင်းရှုတ်ချပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကမိုးထီအောင်မြင်မာနေတဲ့သူ့ရဲ့မာနကိုမာနတည်းဟုသောအလံတကွန်ကြီးကိုချိုးဖို့အတွက် သမိုင်းဆက်ကြောင်းကိုပြန်လှန်ပြီးတော့မိန့်ကြားတာဖြစ်တယ်။ရသော်ဗျာမှာလူတယောက်နစ်နာသွားစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလူမပြောလို့ရှိရင်မိုးတီအောင်မြင့်နေတဲ့သူ့ရဲ့မာနာကြီးဟာကျိုးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။မာနမကျိုးလို့ရှိရင်အမှန်တရားသိဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်သွားတယ်။မမာနခန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုမှအမှန်တရားနဲ့နှိစက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ လူကိုနှိမ်တာမဟုတ်ဘူးမာနကိုနှိမ်တာနော်အပတ္ထတမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပတ္ထလူလင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကနှိမ်တာလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ရမယ်သို့တော့အပတ္ထလူလင်ရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်နေတဲ့မာနတရားကိုနှိမ်တာမနှိမ်လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားကိုစော်ကားနေမှာသူကဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့မာနကိုချိုးနှိမ်ဖို့အတွက်တမိုင်းเจ้าကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ အမ္ပထမင်းတို့အမျိုးအနွယ်ကဘယ်ကလဲလို့ဆိုကန္နာယနမျိုးပါလို့သူကကြဲကြဲပြောတဲ့အခါအေးသမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန္နာယနအနွယ်တွေဟာတာဂီဝေမင်းတွေရဲ့ကျွန်ကမွေးလာတဲ့လူပဲဖြစ်တယ်တာဂီဝေမင်းတွေကကန္နာယနအနွယ်တွေရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးတော့တာဂီဝေနေရဲ့ကျွန်ကမွေးဖွားလာတာပဲဖြစ်တယ်ဆို ဒါသမိုင်းကြောင်းအထောက်ထားတကယ်ကို အမှန် history history ကရှိနေတာအဲ့ဒီတိုင်သူတို့စီမှာစံဝါဒကိုလက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူဘယ်သူတွေဘယ်အမျိုးအနွယ်တွေဟာဘယ်ကဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းရှိတာပေါ့မြန်မာလူမျိုးတွေတောင်သမိုင်းဆရာတွေကလေ့လာတဲ့အခါမှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ origin ကဘယ်ကတုန်းလို့ဆိုတိဘက်တိုဘာမင်းအနွယ်ဆိုပြီးတော့သမိုင်းဆရာတွေက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဝင်လာတဲ့မွန်ဂိုလွိုက်တို့တိဘက်တို့ဗာမင်းတို့မွန်ခမာတို့ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေနဲ့တမိုင်းဖတ်ဖူးတဲ့လူတိုင်းကြားဘူးနေတာပဲ origin လူမျိုးတွေရဲ့အစမြစ်ဖြားခံလာတာဆိုတာရှိတာပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ကန္နာယနာဆိုတဲ့အနွယ်ဟာတမိုင်းဥအစကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တက်ကြလူမျိုးတွေရဲ့ တက်ကြလူမျိုးတွေကိုတက်ကြဇာတိတက်ကြဇက်ကိုတီထောင်တဲ့ဥက္ကကမင်းကြီးရဲ့ကျွန်မကမွေးတာဖြစ်လို့တက်ကြတွေကအရှင်သခင်ဖြစ်ပြီးကန္နာယနာတွေကကျေးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလျှို့ဝဲတိမ်ပြုတ်နေတဲ့တမိုင်းကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ပြလိုက်တာသူကတော့ယဟန်ဂေါရမဒါတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အထင်သေးတယ်အဲ့တော့အထင်သေးလို့ရှင်မှားတယ်ပေါ့နော် သူ့မမနာအရာမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးအထင်သေးတယ်ဒီလျှို့ဝှက်နေတဲ့သမိုင်းကြောင်းကို သိမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကို သွားပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလှုပ်တဲ့အခါဆန့်ကျင်ဘက်လှုပ်ရုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့တက်ကြဆက်တစ်ခုလုံးကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုပြုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်တောင်ဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခြင်းရင်မင်းရဲ့ဇက်ကဘလောက်မြင့်တာတော့ ဆိုတာကိုတမိုင်းကြောင်းနဲ့ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအမ္ပထဟာငုံသွားတယ်အဲဒီမှာမမနာတွေကျိုးသွားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားကိုမစော်ကားရဲတော့ဘူးနော်သူလဲပညာဓာတ်ဆိုတော့သူ့တမိုင်းကြောင်းသူသိတာပေါ့အဲ့ဒီမှာရသော်ဘုရားကမဖြေလို့မရဘူးမင်းဖြေရမယ်ကန္နာယနာတွေဟာဘယ်ကစလာတာ ဘယ်လူမျိုးကိုအခြေခံခဲ့တာလဲဘယ်ဇက်ကိုအခြေခံလာတာလဲဘသူဟာကန္နာယနာအနွယ်ရဲ့အစဆုံးလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားက မေးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဂေါရမပြောတဲ့အတိုင်းအမှန်ပါပဲလို့ဝန်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်လေးပါအဲ့ဒါလို့လဲဝန်ခံလိုက်ရောသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူငယ်တွေကထပြီးអော်တော့တာပဲထပြီးអော်တော့တာ အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြောဆိုလာဒါကသဘာဝပဲလေနော်မကျေနပ်ချက်တွေထပ်ပြီးတော့ပြောကြတာဟေးအမ္ပဋ္ဌကဒုစာတစန်းနေကမွေးလာတာဆိုပါလားအကုလပုဒ္ဒအမျိုးခေါင်းသားမဟုတ်ဘူးအမျိုးယုတ်ကမွေးလာတာဆိုပါလားနော်အမ္ပဋ္ဌလူလင်ဟာတာဂီဝင်မင်းကြီးရဲ့ ကျွန်မသားဆိုပါလားတာဂိဝင်တွေကအမ္ပဋ္ဌရဲ့အရှင်သခင်တွေပါလားလို့ထပြီးတော့ပြောကြတဲ့အခါမှာဟောပြောပြီးတော့သူတို့ကဘာပြောတော့ဓမ္မဝါဒီယေဝခိရမယံတမနံဂေါရမအပတ္တာရိတပံမင်းကြီးမင်းအမင်းကြီးမှာတကယ်ကိုအစစ်မှန်ပြောတဲ့ ဓမ္မဝါဒီဖြစ်တဲ့ယဟန်ဂေါရမကိုတို့ကရှုတ်ချရမယ်လို့ငကွာထင်းနေတာမတရားပြောတယ်လို့ထင်းနေတာအခုတော့တကယ်သမိုင်းကြောင်းအစစ်မှန်ကိုယဟန်ဂေါရမကပြောတာအမှန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတို့မှားမှားယွင်းယွင်းသူ့ကိုပြစ်တင်မိကြတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုထောက်ခံလာကြတာပေါ့ထောက်ခံလာပြီးအမတ္ထကိုအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ဝိုင်းကြည့်လာကြ စဉ်းစားကြည့်လေဘလောက်ခံရခဲ့မလဲအရင်တုန်းကတော့လွှားလွှားလွှားလွှားနဲ့သူကဆရာရဲ့လက်ထောက်ဆိုပညာကလည်းတော်တယ်သူဇက်ကလည်းကန္နာယနာဇဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်မှာ ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတော့သူကလက်မထောင်အေးမလုံးတင်တာတွေလုံးမစော်ကားတင်တာတွေစော်ကားတဲ့အခါသူ့သမိုင်းကြောင်းကိုလှန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတော်အောက်တန်းကျသွားတယ်ဘလောက်ယူကျုံမရဖြစ်သွားမယ်မြတ်စွာဘုရားက လူကိုနှိမ်တာမဟုတ်ပေမဲ့မာနကိုနှိမ်လိုက်တဲ့အခါမှာလူလဲငုံသွားတာပေါ့လောကမှာလူတွေထောင်ထောင်ထောင်ထောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမာနကြောင့်လုပ်တာလေမာနမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်လုပ်เสียရှိမှမရှိတော့တာအေးအဲ့ဒီမာနတရားဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓိတဲ့မကစော်ကားမှုတွေလုပ်ရင်ဓိတဲ့ဖို့အပြစ်ကြီးသွားမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကတမိုင်းเจ้าကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တာ အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတော့အမ္ပဋ္ဌဟာမျက်နှာမပေါ်ရဲအောင်မျက်နှာမဖော်ရဲအောင်သူ့နိုင်လက်သူ့ရဲ့တပြည့်ចောင်းသားတွေအလဲမှာအဆက်ကွဲအဆက်ခွဲခြင်းကိုခံနေရတဲ့အခါဘလောက်ခံရခက်နေမလဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းအမှန်ပြောတာဖြစ်တယ်သူចောင်းသားတွေကလည်းတိကုံတယ်တိကုံတော့သူဟာထွက်ပေါက်မရတော့အောင်အကျဉ်းချက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရားကဟစ်អော်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ចောင်းသားတွေကိုငြိမ်အောင်ပြောอยู่ရတယ်အေးမင်းတို့အမ္ပထကိုမကောင်းတဲ့ဇက်ကဇန်နေကမွေးလာတာအမျိုးကောင်းသားမဟုတ်ဘူးတာဂိဝင်မင်းတွေရဲ့ခြေကျွံမျိုးကမွေးလာတာတာဂိဝင်တွေကသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်တွေဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့အလွန်အမင်းကြီးမင်းတို့ မရှုတ်ချကြနဲ့ တမိုင်းကြောင်းကိုငါပြောပြမယ်အလွန်မင်းကြီးမရှုံချနဲ့အဲ့ဒီကန္နာယနာအနွယ်ကိုစတင်တီထောင်တဲ့ယသိကြီးကကန္နာယသိလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာဥက္ကကမင်းကြီးရဲ့ကျွန်မကမွေးတာဓိတာဆိုတဲ့ကျွန်မကမွေးမွေးမွေးချင်းစကားပြောတဲ့လူကကန္နာနော်သူဟာမြင့်မြတ်တဲ့ယသိတူဖြစ်တယ်လို့ဒီစကားကစပြီးပြောတာ အဲ့ဒီဓိတာဆိုတဲ့ကျွန်မရဲ့သားကန္နဟာမွေးမွေးချင်းစကားပြောပြီးဘယင်နန်းတော်မှာဒီကျွန်ဖြစ်နဲ့ကြီးပြင်းလာတော့လေသူကစိတ်ကူးညံကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘဝကိုအရှုံးပေးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော်ချီကျူးစရာတော့ချီကျူးစရာပဲဟုတ်အောက်ခြေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့လမ်းကြလမ်းစာကိုသူရှာတယ် သူ့အမေကကြုံမဆိုတော့သူလည်းကြုံဖြစ်ရုံမှတပါဘာမှဖြစ်ဘူးသို့တော့ကြုံဘဝမှာ तू ပြောမနေဘူးထလန်းကို तू ရှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ तू အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒခိဏဇနပရဆိုတဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းခင်းကမြစ်ကြီးရဲ့တောင်ဘက်ကမ်းကိုကူးသွားလိုက်ခီးထွက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသွားတာတုန်းဆိုတော့သူတို့အလုံးသိထားကြတယ် ဒက္ခိဏဇနဗရာဆိုတဲ့တောင်ပိုင်းနယ်တွေမှာဒီဝိဇ္ဇာအတတ်ပညာတွေကိုတတ်တဲ့ယတိတွေရှိတယ်မန္တန်တွေမန္တရားတွေဒါတွေကိုလေ့လာကြတဲ့ယတိကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယတိတွေစီကိုသွားပြီးတော့သူကပညာသွားသင်သူ့ရဲ့ထွက်လန်းဟာဒါပဲရှိတယ်နော် သူကကျွံဘဝဟာတသက်လုံးပဲကျွံဖြစ်မှာပဲအောက်တန်းစားဟာတသက်လုံးအောက်တန်းစားပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းဒက္ခိဏစနဗရဘက်ကူးသွားပြီးတော့အတတ်ပညာတတ်တဲ့ရသေးကြီးကိုဝကြီးဝငယ်ပြုတ်ပြီးကျင့်နှက်လောက်အောင်ဝကြီးဝငယ်ပြုတ်တဲ့အခါရသေးကြီးကသူ့ပေါ်မှာခြေဆုတင်ပြီးတော့ဘာပေးမင်းဘာသိညင်လဲ မန္တန်တပုတ်သင်ပေးမယ်မသင်ခြင်းလဲဆိုအဲ့ဒီမှာသူကရွေးတာတခြားမသင်ခြင်းဘူးတဲ့သူ့ကိုတရပฏิဘာဟနမန္တခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဟိုတဏ္ဍနဲ့ပြည့်ရင်မီးမကူးတဲ့ဟာပေါ့နော်ကြည်စံမထွက်တဲ့အတတ်ပညာမျိုးအဲ့ဒီမန္တန်ဆုပ်လို့ရှင်ကြည်မထွက်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့မြားဆိုတော့ မြားကိုဟန်တားတဲ့မန္တန်သူသိဉ္ဇင်းနဲ့ပေါ့သူစိတ်ကူးကရှိတယ်စိတ်ကူးကိုနောက်အကောင့်ထဲပေါ်မှာသူကတရပฏิဘာနာမန္တန်ဆိုတာကိုသိဉ္ဇင်းပါတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီတရပฏิဘာနာမန္တန်ကိုအမ္ပဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်သူကအမ္ပဋ္ဌအဲ့ဒီမန္တန်ကိုရွတ်လိုက်လို့ရှိရင်မြားနဲ့ပြစ်ဖို့အချိန်ခံရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြားပြစ်တဲ့လူဟာ မြားကိုပြစ်လို့လည်းမရဘူးချလို့လည်းမရဘူးတန်လန်းကြီးဒီတိုင်းဖြစ်တယ်ရွေ့ရှားလို့မရနိုင်အောင်ကြက်တိသေးသွားတယ်လက်တွေပါတွေအကုန်လုံးအံသေးသွားတယ်လှုပ်လို့မရအောင်မန္တန်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ချုပ်ကင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီပညာရက်ကို သူသင်တယ်သင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့မန္တန်တပုတ်သင်ပြီးအောက်ကကမင်းကြီးစီပြန်သွားတယ် ရသေးဝတ်နဲ့ပြန်သွားတယ်သူရသေးဝတ်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်ရသေးဝတ်ပြီးတော့အောက်ခံကဘယင်ကြီးရဲ့နန်းတော်ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်တုံဆိုလို့ရှင်ဘယင်သမီးတော်ကိုတက်တောင်းတာကြည့်လေဘယင်သမီးတော်ကိုတက်တောင်းတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တယောက်ကဘယင်သမီးကိုသွားတောင်းတယ်တက်တောင်းတော့ အောက်ကကမင်းကြီးကစိတ်ဆိုးတာပေါ့ငါကြုံကနေပြီးတော့ငါ့ကိုစောစောကားကားဖြစ်ရမလားဆိုသူကင်တဲ့လေးကိုဆွတ်တင်ပြီးတော့မြားနဲ့ပြစ်မလို့ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီမန္တန်ရွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမန္တန်ရွတ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အောက်ကကမင်းကြီးကမြားလည်းပြစ်လို့မရဘူးပြန်ချလို့လည်းမရဘူးဒီတိုင်းမလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်ဖြစ်ပြီးကြက်တည်တည် အဲ့ဒါလို့ချက်တည်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းဆိုရစာပရိသတ်တွေပြပြတလဲဖြစ်ကုန်သူကဝတ်လာတာလဲသူတော်ကောင်းအဝတ်သူတော်ကောင်းယသိအဝတ်ဝတ်လာတာအဲ့တော့ယသိကြီးကိုပြင်မှားလို့ဘုရင်ကြီးဒီလိုဖြစ်တယ်လို့အများကထင်ရောက်ကုန်တာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးသူမန္တန်နဲ့မန္တန်ရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်မန္တန်ဆိုတာအစွမ်းတကူရှိတာတော့မှန်တယ် တစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲလုံလို့ရဟောမြန်မာပြည်မှာလည်းပဲမန္တန်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွမ်းတတ္တိလေးတွေဟာရှိတယ်ဆိုတာကတော့ပြောလို့ရတယ်လေဘာကြောင့်ပြောရတာတော့ဆိုရင်ဝမ်းလျှောတဲ့အရွက်ကိုသွားစားကြည့်ပါလားဝမ်းမလျှောဘူးလားလျှောတာဒါသူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိပဲလေ ရေကြီးပေါ်ပေါက်တဲ့အပင်တွေတောင်မှပဲသူ့အစွမ်းတတ္တိလေးတွေဆိုတာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမန္တန်နေဆိုတာလည်းပဲအစွမ်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအစွမ်းတတ္တိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးတခုတခုတခုဆိုတခုလောက်တာပဲရှိတယ်သူတို့မှာအထင်ကြီးစရာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကစိတ်တွေဆိုးပြီးတော့မြားတဲ့ချိန် ချလို့မရဖြစ်သွားအမတ်တရားရောမင်းဆိုရာဇာပရိသတ်တရားရောဝိုင်းပြီးတော့ကန္နာရတေကြီးကိုတောင်းပန်သူတို့စီမှာလည်းသမိုင်းကြောင်းရှိထားတယ်သမိုင်းကြောင်းက အဖြစ်ပြက်သုံးခုရှိထားတယ်မစ္ဆာရညမစ္ဆာတိုင်းဆိုတာအိန္ဒိယနိုင်ငံတနေရာမှာမစ္ဆာတိုင်းဆိုတာအရင်တုန်းကစီကားတဲ့မြို့ပြဒေသဘရင် အုပ်ဆိုးတဲ့မြို့တော်တစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုပဲယသိကိုပြမမိသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်တွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့လက်နဲ့မိုးတွေရွာချပြီး နောက်ဆုံးမှာသဲမိုးတွေရွာပြီးတော့ဖုံးပစ်လိုက်တာအကုန်လုံးဟာအသက်ဆုံးမသွားကြတယ်မြို့ကြီးပဲပြတ်သွားတယ်ဒါသူတို့စီမှာတမိုင်းကြောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခု ဒန္တကီမင်းမှလည်းပဲထို့တူပဲအဲ့ဒီတုန်းကတော့တကယ်ယတိသူတော်စင်တွေကိုသွားပြစ်မှားတာဒန္တကီမှာလည်းပဲကိတဝိဆာယတိကြီးတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ပြစ်မှားတဲ့အခါမှာနတ်တွေကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ယရဏမိုးတွေရွာယရဏတွေယူတဲ့အခါကျတော့မှတဖြည်းဖြည်းဓာမိုးလှံမိုးတွေရွာပြီးနောက်ဆုံးမှာပြာဘူးမိုးတွေရွာချပြီးသဲတွေနဲ့အုပ်လိုက်တာမြို့ပြတ်သွားတာ တဲ့ပြင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုလဲဖြစ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသမိုင်းကြောင်းတွေကသိထားကြတယ်အမကြီးတွေက အခုလဲပဲကဏ္ဍယတိကသူတော်စင်ကြီးလို့သူတို့ထင်တာကဏ္ဍယတိကြီးကိုပြစ်မှားပြန်ပြီတို့နိုင်ငံလဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံတော့မှာပဲနဲ့ကြောက်ကြတာပေါ့ကြောက်တဲ့အခါကျတော့ကဏ္ဍယတိကြီးကိုဝိုင်းတောင်းပန်ကြတယ် ဘုရင်မင်းကြီးချမ်းသာပေးပါဘုရင်မင်းကြီးချမ်းသာပေးပါအတော်နဲ့တောင်းပန်လို့မရဘူးသူတို့ဟန်ရှိတယ်တိတူရနော်ဒါသူပြင်းမာတာဟောအတော်နဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးရသေးရနောက်ဆုံးအချိန်ချင်းဝမ်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြတဲ့အခါကြတော့မှအေးဘုရင်ကြီးတော့ချမ်းသာပေးမယ်ဟောဒီမြားကို မြေကြီးပေါ်စိုက်ပြီးမြေကြီးအောက်စိုက်ပြီးလွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမင်းရဲ့နိုင်ငံအဝန်တစ်ခုလုံးဟာပြိုကျသွားနိုင်တယ်ဒါကတော့ချင်းချောက်တာတက်တက်ပဲဒါချင်းချောက်တာတက်တက်သူစွမ်းနာကတရပฏิဘာနာမန္တန်တစ်ခုပဲမြားပြစ်လို့မရအောင်မြားပြစ်တဲ့လူမြားပြစ်လို့မရအောင်မြားချလို့မရအောင်ဒါတော့ပဲသူတတ်နိုင်ကျန်တာသူမတတ်နိုင်သို့တော့ ပါဝါပြတယ်လို့ခေါ်တာဒါတွေကဒါမျိုးတွေဟာရှိတယ်လေပါဝါပြတယ်ဆိုတာရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဗါတော့တမခုံပြတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်မိဖို့ကြောင့်လည်းဟိုဟာလေးဒီဟာလေးနဲ့စပ်ပြီးတိုက်ပြီးတော့ဒါပဲလူသိမခံဘူးတကယ်ဆေးဆိုပြီးတော့တကယ်ကတော့တစ်ခေါက်ကလေးနဲ့ဟိုဟာဒီဟာလေးနဲ့ရောပြီးတော့တိုက်လိုက်ပျောက်သွားတမခုံပြတယ်လို့ပြောတာသူကလည်းတမခုံပြတာ အေးမြေကြီးပေါ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမြေကြီးကပြိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့မလုတ်ပါနဲ့ဗျာမလုတ်ပါနဲ့ဝိုင်းတောင်းပါညာမြေကြီးတွေပြိုသွားလို့ဖြစ်ပါချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးပါချမ်းသာအောင်လုပ်ပါအေးဘီရင်ကြီးကကောင်းကင်ကိုမြှလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနှစ်နှစ်မိုးရွာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းမလုပ်ပါနဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ကုန်လေမိုးမရွာရင်လည်းဆံရည်စပားတွေအကုန်ဒုက္ခမိုးခေါင်ရေရှာဖြစ်သွားလေအဲ့ဒါလို့လည်းမလုပ်ပါနဲ့ ဆိုတော့သူကဘာပြောတော့ဒီလိုဆိုရင်ဘရင်ကြီးလည်းချမ်းသာတိုင်းပြည်လည်းမပြတ်เสียရမိုးတွေလည်းမခေါင်းเสียရဘူးဘရင်ရဲ့သားတော်အကြီးရဲ့ချက်တဲ့တဲ့မှာမြားကိုလွတ်လိုက်ဘာမှမဖြစ်เสียရဘူးအဲဘရင်ကြီးရဲ့သားတော်ရဲ့ချက်တဲ့တဲ့ကိုမြားလွတ်လိုက်တော့သူကသူမြားလေးကပြုတ်ချသွားနော်လောကမှာ သူစွမ်းနိုင်တာတခုတည်းပဲဒါပေမဲ့လို့ကြံနာတွေပါ လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကအကုန်လုံးသူလုံးနိုင်တယ်လို့ထင်သွားတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะတခုတွင်တတ်နိုင်ပေမဲ့လို့အစွမ်းတကူဆိုတာတခုရှိငယ်ငယ်တုန်းကတော့မန္တန်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေခဏခဏဖတ်ဖူးတယ်။အုံဖွာဆိုတဲ့မန္တန်နေပေါ့နော် တကယ်ကတော့ဒါတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်လုံးခေတ်စားခဲ့တာမန္တရလို့ခေါ်တယ်ဘုရားကရရောက်ရင်သွားကြည့်တိဘက်ဘုန်းကြီးတွေမန္တရဆိုတာမမှုတ်နေကြတာပဲမန္တရဆိုတာလှုပ်နေကြတာစွမ်းထက်တာလည်းရှိမယ်စွမ်းမထက်တာလည်းရှိမယ်တကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ ဘာတွေဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတခုတလေတခုတလေလေးတော့စွမ်းနာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအုံလို့ရွတ်တဲ့စကားအုံလို့ပဲရွတ်ရွတ်အောင်းလို့ပဲရွတ်ရွတ်အမမပြေမှာအောင်းလို့ရွတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အုံလို့ရွတ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်တကယ်ကတော့သူတို့ဝေရာကျမ်းနေထဲမှာအုံဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ဒီဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းနေသွားကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်အုံလို့ရေးထားတာနော်အုံဆိုတာအခရာ၃လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်တာအာယေမအာယေဥယေမအဲ့ဒီ၃လုံးကိုတပြိုင်တည်းအတန်ထွက်အောင်ဆိုတာအာဥအာဥမမကြတော့ပါးစပ်ပိတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့အောင်းတန်လို့လို့အုံတန်လို့လို့ထွက်မယ်ပေါ့အိမ်ကြတော့ရွတ်ကြည့်ပေါ့အာဥမအခရာ၃လုံးကိုရွတ်တာ အဆိုတာဗြဟ္မာကြီးကိုရည်ညွှန်းတယ်ဗြဟ္မာကြီးက creator ဖန်ဆင်းရှင်လို့ယုံကြည်တယ်ဥဆိုတာတော့ဗိရှနုဗိဒနိုနတ်ကြီးကိုယူပြီးတော့ဥလို့ရွတ်တာသူကတော့ protector ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်သူမဆိုတာတော့ရှီဗန်ဆိုတာတိဝဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းနေတယ်သွားကြည့်လိုက်လို့ရှင် လူယုံနဲ့နှမောင်းကြီးနဲ့ဟာနော်နှမောင်းကြီးနဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တယ်ဖရာတီးဝပဲဆင်နှမောင်းကြီးနဲ့တီးဝဖရာဆိုသူက destroyer သူ့ကိုပို့ချောင်းတယ်ဖျက်ဆီးမဲ့လူကိုသူကဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်သူရဲ့ဖျက်ဆီးသူရဲ့ဒီသုံးဦးပဲတကယ်ကတော့ဥပတ္ထိပင်ကိုပြောတာပါတဘာဝတရားတွေဟာဖြစ်လာမယ်တည်တတ်မယ်နောက်ဆုံးပျက်စီးသွားမယ် လောကရဲ့သဘာဝကို personalization လုပ်ထားတာပဲဖြစ်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဥပတ္ထိပင်ဖြစ်တည်ပြက်ကိုပြောတာဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တည်ပြက်ပဲအဲ့ဒါကိုတဖြည်းဖြည်းလူတွေရဲ့အယူအဆနဲ့ကိုယ်ဝယ်လာကြတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအုံလို့ရွတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမန္တန်တွေရွတ်ရွတ်ပြီးတဲ့အခါကျအပီးမှာစွာဟာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရွတ်တယ် စွာဟဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆုတောင်းတဲ့စကားမြန်မာကြီးကကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်အုံစွာဟာလို့မရွတ်ဖဲနဲ့သွားဟာလို့ဆိုမောင်းထုတ်တာဖြစ်သွားနော်သွားဟာလို့ငယ်ငယ်တော့တွေ့ဘူးတာတွေပြောပြတာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတခါခီးသွားတော့ကဒီလိုပဲကွင်းကြီးထဲမှာမနက်ကြီးတွေထိုးပြီးတော့ရွတ်တာအမြန်ကြီးပဲ အုံဆိုတာကြားလိုက်တယ်စွာဟာဆိုတာကြားလိုက်တယ်အတန်မစဲမန္တန်ရွပွဲကြီးတွေရှိတယ်သူတို့ရှိမှာနော်အတန်မစဲမန္တန်ရွပွဲကြီးတွေရှိတယ်ခဏိထိရွတ်တော့မယ်အဲမြန်မာတွေတခါတလေပြောတဲ့အုံဖွဆိုတာဘယ်ကလာတာတော့လို့ဆိုတကယ်ကတော့ဖွမဟုတ်ဘူးဖူးလို့မှုတ်တာသူကမွေစိတ်တွေဘာတွေတို့တခုယောဂဝေဒနာပြောက်အောင် အုံဆိုပြီးတော့မန္တန်နဲ့မန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖူးလို့မှုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအုံဖူးလို့မပြောဘဲနဲ့ဗမာတွေကအုံဖွားဘာမတ္တထဆိုလားဆိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုတွေဖြစ်လာတာတကယ်ကတော့ဖွားမဟုတ်ဘူးဖူးလို့မှုတ်တာဒါကြောင့်မို့လို့စာထဲမှာဖုဓမကမန္တန်လို့ခေါ်တယ်ဖုဆိုတာအတန်ကိုလိုက်ပြောတာဖုလို့ဓမကဆိုတာမှုတ်လိုက်တာဖုလို့မှုတ်တာ မဏရွတ်ပြီးအဆုံးကဖူးလို့မဟုတ်လိုက်ရဒါယောဂတွေဘာတွေပျောက်ဒီလိုယုံကြည်တာပေါ့နော်အခုလဲဒီကဏ္ဍယတိကအသုံးပြုတဲ့မန္တန်အဲ့ဒါပဲတခုပဲသူကတရပฏิဘာနာအမ္ပဋ္ဌမန္တမြားနဲ့သူ့ကိုပြစ်မဲ့ဆိုရင်ပြစ်လို့မရအောင် သူကမန္တန်ရွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမန္တန်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ ရင်ကြီးကသူပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြားချလို့ရသွားတာကြောက်သွားတာပေါ့တကယ်တကိုးကြီးတဲ့ရသေးကြီးတကယ်ကိုးကြီးတဲ့ရသေးကြီးသူကမြားတာတာတာနောက်ကနေဓာတ်နဲ့ဝင်ခုတ်ဘာဖြစ်တိတ်သွားမှသူနော်မြားတာသူတားနိုင်တာကျန်တာလုံးရင်မသိဘူးသို့တော့လူတွေကအကုန်ကြောက်တယ်လေကြောက်တယ်ဒုစရာကြောက်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယင်ကြီးကလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်ပြီးတော့ မာမာနတွေခြာသွားသူ တောင်းတဲ့အတိုင်းသမီးကိုပေးလိုက်ရတယ်သူကလက်ဒါထွက်ပေါက်ပဲလေဘရင်သမီးဘရင်ကြီးကလည်းသူ့သမီးကိုပေးတော့မယ်ဆိုကဏ္ဍကိုကျွန်အဖြစ်ကလှုပ်သူတို့ဘုစိတ်တာလို့ခေါ်တာကျွန်အဖြစ်ကနေခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်လိုက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်သူရအောင်လှုပ်ပြီးသမီးနဲ့ပေးစားလိုက်ရတယ်ဘရင်သမီးရမှတော့ပြီးပြီပေါ့သူက ခုနတုန်းကသူ့ရဲ့ဘဝဟာလွတ်မြောက်သွားပြီလေဘရင်သမီးရလိုက်တာရပြီးတော့သူဟာနန်းတော်မှာယာရုကြီးကြီးရလိုက်တယ်လို့ဆိုပါဆိုဘရင်ရဲ့တမက်ဖြစ်သွားပြီလေဘလောက်ယာရုကြီးသွားမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါဘရင်ကြီးရဲ့တမက်ရဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလို့နဲ့သူကဇန်နိတ်ဘဝကျွန်ဘဝကနေပြီးတော့ထွက်ပေါက်ရှာသွားတာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စာချောင်းဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပြောတာအေးမင်းတို့ ကဏ္ဍအနွယ်ကိုစတင်တီထောင်တဲ့ကဏ္ဍရသေးကြီးကိုသွားအထင်မသေးနဲ့စိတ်ကူးညံကူးကောင်းပြီးတော့ဘယင်သမက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားတဲ့လူသူဟာနောက်ကြတော့ကျွံမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီလူမြတ်စွာဘုရားကအမ္ပဋ္ဌကိုမင်းတို့သိပ်ပြီးတော့မနှိမ်ညနဲ့တဲ့သူတို့သွေးထဲမှာဘယင်သမီးသွေးပါတယ်ပေါ့ခတ္တိယမျိုးပါတယ်လို့ဆိုအမ္ပဋ္ဌကသူက မာမာနတစ်ခုအစ်စ်ဝင်လာတယ်ငကိုတော့ကတော့သူ့တော့ဗြဟ္မဏအစ်စ်လို့ထင်ပြီးတော့ငါဇက်မြင့်ပဲလို့သူတို့နေအခုကျတော့ကျွန်ကမွေးတာဖြစ်နေတယ်ဇက်ကဘယ်ဘက်ကမှမကောင်းဘူးအမေဘက်ကရောအဖေဘက်ကရောမကောင်းဘူးသို့တော့သူတို့သူတို့ရဲ့ဇက်ခေါင်းဆောင်ဇက်ကိုတီထောင်တဲ့ကန္နရတိကြီးကဘယင်သမီးတော်နဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘယင်သွေးပါသွားပြန်ပြီပေါ့ခတ္တရသွေးပါလာတော့ သူကသူထင်သွားတယ်ငါလဲခတ္တိယမျိုးကပဲအဲ့ဒီခေတ်ကခတ္တိယမျိုးကထိတ်တန်းမှရှိတယ်ဖရာတွေပွင့်တာကိုကြည့်လောကမှာဒီခတ္တိယနဲ့ဗြဟ္မဏဆိုတဲ့အမျိုးကတခတယံခတ္တိယမျိုးကအထက်တန်းကြပြီတခတယံဗြဟ္မဏမျိုးကအထက်တန်းကြကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဗြဟ္မဏမျိုးကအထက်တန်းကြလို့ခတ္တိယကဒုတိယအဆင့်မှာရှိတယ် ခုဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကျတော့ခတ္တိယတွေကနံပါတ်1ရောက်နေဗြဟ္မဏတွေကဒုတိယအဆင့်မှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခတ္တိယဆိုတာကိုထိတ်တန်းအမျိုးဖြစ်ချင်ကြတယ်ပေါ့။အမ္ပတ္ထကငကိုတွေကလည်းမာနကြီးတဲ့လူဆိုတော့ခုနတုန်းကခေါင်းမထောင်ဝတ်အောင်ကျွန်မသားလို့အပြောခံလိုက်ရတာအခုတော့သူတို့ဇက်ကိုတီထောင်တဲ့ကဏယတိကြီးကတကယ်လူကြီးပဲဘယင်းရဲ့တမက်တောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ တော့သူ့သားစဉ်မြေးဆက်မှာဘယင်သွေးပါတယ်ခတ္တရသွေးပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့နဲ့ပြန်ထောင်တာသူနော်လူဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲဘယ်ခေတ်ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲနော်မာနာကြီးစရာလေးရှိရင် မာနာလေးကတက်လာတာပြန်တက်လာအဲ့ဒါလို့တက်လာတဲ့အခါမှာပြမနာနဲ့ခတ္တရအဲ့ဒီခေတ်အချိန်မှာရသော်ဘုရားကသူ့ချားမဝင်နိုင်အောင် သူ့မာနာ ခတ္တိယလို့သူကသူထင်းလာတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပဲသွေးပါပါနော်ခတ္တိယအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခေတ်မှာကျင့်သုံးတဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီ system နဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့မိကွန်းထုတ်တာမိကွန်းထုတ်တယ်အေးမင်းခတ္တရလို့စိတ်ကြီးဝင်မနေနဲ့ ဆိုပါစို့ခတ္တိယအမျိုးသားနဲ့ပြမဏအမျိုးသမီးအိမ်အောင်ကြတယ်ဆိုပါနော်အမျိုးသားကခတ္တိယအမျိုးသမီးကပြမဏအိမ်အောင်ကြလာလို့ရလာတဲ့သားတခါအမျိုးသားကပြမဏအမျိုးသမီးကခတ္တိယ အဲ့ဒါလို့ဇတ်မတူပဲနဲ့အိမ်အောင်ကြလာလို့ရလာတဲ့သားအဲ့ဒီသားဟာတဲ့နော်ဒီခတ္တိယဖခင်ကခတ္တိယမိခင်ကပြမနာဖခင်ကပြမနာမိခင်ကခတ္တိယအဲ့ဒီလိုကမွေးလာတဲ့သားကိုတဲ့ပြမနာတွေကအများကြီးခွင့်ရပေးကြတယ်ဘယ်လိုခွင့်မေးပေးတော့ဆိုရင် ပြမနာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့သွားလို့ရှင်သူတို့နေရာပေးရတာအသက်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်သူတို့လာလို့ရှင်နေရာပေးရတာခီဥကျုဆိုရတယ်နေရာဥရေဥသူတို့ပေးရဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခါပြမနာတွေရဲ့ကျွေးမွေးပွဲဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လိုနေရာတွေကျွေးမွေးကြတော့ဆိုတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုရည်စူးပြီးတော့ကျွေးတဲ့မတကဘတ်တတ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲသူတို့ကိုဥစားပေးတယ် ထာလိပါကလို့ဆိုတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေမှာကျွေးတယ်နတ်ပူဇော်တာတို့ရစ်ပူဇော်တာတို့အဲ့ဒီပွဲတွေမှာလည်းပဲဒီခတ္တရနဲ့ဗြဟ္မဏစัจကြတဲ့သားကိုဗြဟ္မဏတွေအတိုင်းဝိုင်းမှာဥစားပေးရတယ်ဥစားပေးကြတယ်သူတို့နောက်တစ်ခါပါဟုနကလို့ခေါ်တယ်အခန့်ကျွေးမွေးပွဲတွေမှာလည်းပဲသူတို့အခန့်ကျွေးမွေးရလက်ဆောင်ပေးရတယ် ဗျမနာတွေသာသင်ရတဲ့မန္တန်တွေကိုလည်းသူတို့သင်ပေးတယ်ခတ္တယသွေးပါနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဗျမနာတွေကဒီခတ္တယသွေးတဝက်ဗျမနာသွေးတဝက်ပါတဲ့လူကိုအလုံးအခွင့်အရေးတွေအကုန်ပေးရတယ်နော်နောက်ဆုံးမှလက်ထပ်ထိမ်မြန်ခွင့်နေတောင်မှပဲသူတို့ကပေးရတာမြင့်ခွင့်မရှိဘူးဟော အဲ့ဒီဇာရောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတထထိမ့်မြင့်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ပြမနာတွေကအခွင့်အရေးကိုအကုန်အပြည့်စုံပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခတ္တိယတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုဇက်ကပြားဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုခတ္တိယဘိသိက်ဆိုတဲ့အဘိသိက်မြောက်ပြီးတော့မင်းဘယ်တော့မှမမြောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ဟောခတ္တိယကတော့ဘယ်တော့မှဒီပုံကိုယ်တွေကိုဘယင် အဖြစ်မပေးဘူးတဲ့ဟောဖခင်ကခတိယမိခင်ကပြမနာဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဘက်ကယုံညံ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနှစ်ဖက်လုံးအမျိုးစစ်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မင်းမမြောက်ဘူးတဲ့သူတခါဖခင်ကပြမနာမိခင်ကခတ္တိယအဲ့ဒီသားကိုလည်းပဲအဖေဘက်ကယုံညံ့လို့ ယ်တော့မှမင်းမမြောက်ဘူးဗြဟ္မဏတွေကတော့ရှိသမျှအခွင့်အရေးသူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာပေးတော်လဲခတ္တိယတွေကသူတို့ကိုထဲ့မစင်းစားဘူးခွင့်ရေးမပေးဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ခတ္တိယတွေကပိုအထက်တန်းကြတဲ့သဘောပြောပြတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုတာမင်းတို့ထဲမှာကန္နာယနာထဲမှာခတ္တိယသွေးပါတယ်လို့ဆိုလို့မင်းမင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာပဲ ခတ္တရတွေကမင်းကိုရှေ့တန်းတင်မပေးနိုင်ဘူးဘာလို့လို့အဖေဘက်ကညံ့အဖေဘက်ကညံ့နေလို့ဒီအခွင့်အရေးတွေအလုံးလက်မခံဘူးနော်နောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်ပြမဏတူးဟာပြမဏတွေလိုက်နိုင်ရမယ်စီကံတွေဖောက်အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နော် ယမနာလူမျိုးတွေဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းမဲ့အောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရှင်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့အနေနဲ့ဘာလို့ဆိုကဒုံပြောင်းအောင်ရိတ်တယ်ခေါင်းပေါ်မှာ ပြာတွေတုပ်ပြီးတော့နော်ခေါင်းပေါ်မှာပြာတုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကမြို့ကသူ့ကိုမောင်းထုတ်တာအဲ့ဒါလိုမောင်းထုတ်တာအဲ့လိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့နော် ပြမနာတူးကိုအမျိုးဆက်စစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ခုနကပြမနာတွေကတော့အခွင့်အရေးအလုံးအကုန်ပေးကြတယ်ခွင့်ရေးပေးတယ်မင်္ဂလာလက်ထပ်မှုကစပြီးတော့ဒါတွေအခွင့်အရေးဆုံးမသွားဘူးအခွင့်အရေး၄မျိုးလုံးအော်အဲ့ဒါလို့ပြမနာတစ်ယောက်ကိုအခုလို့ အပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးတော့မောင်းထုတ်ခံရလို့ရှိရင်နော်အကျင့်ပြတ်တဲ့ပြမနာတယောက်ဆိုရင်ခုနအခွင့်အရေးတွေအလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်သူကလုံးဝမပေးတော့အခွင့်အရေးတွေအလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်သို့တော့ခတ္တိယတယောက်ဟာသူလိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံတွေကိုကျွလွန်ဖောက်ဖျက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲဂရုံတုံးခေါင်းပေါ်မှာပြပုံပြပုံပြီးတော့တိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ခံရတဲ့ခတ္တိယမျိုးကိုတဲ့ ဗြဟ္မဏအတိုင်းဝိုင်းတွေကအခွင့်အရေးအလုံးပေးရတယ်ဟောဗြဟ္မဏတူမဟုတ်တာလုပ်ရင်တော့ဘယ်သူမှအခွင့်အရေးမပေးတော့ဘူးခတ္တိယတူမဟုတ်တာလုပ်ရင်ဗြဟ္မဏတွေကအကုန်အခွင့်အရေးပေးတယ်ဆိုဟောအဲ့ဒီနေရာကြည့်လို့ရှိရင်လေခတ္တိယဟာတကယ်ကိုအညံ့ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားတောင်မှပဲပြမနာတွေရဲ့အလေးပေးမှုအခွင့်အရေးပေးမှုကိုခံရတယ်ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကလူနေမှုစနစ်ကိုပြောပြတာနော် လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာ နေရာရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပြမနာတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်လို့ကရုံးရိပ်ပြီးပြပုံပြီးမောင်းထုတ်ခံရရင်သွားပြီးအဲ့ပြမနာသူတို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးခတ္တိယကြတော့အဲ့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ခံရပေမဲ့လို့ဗျမနာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကအားလုံးလက်ခံပြီးတော့ခတ္တိယကြတော့ခွင့်ရည်တွေအကုန်လုံးပေးတယ်တဲ့ဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတဲ့ခတ္တိယအမြတ်ဆုံးပဲအိန္ဒိယလူနေမှုစနစ်မှာနံပါတ်1အမျိုးအစားဟာခတ္တိယသာဖြစ်တယ်ခတ္တိယောတိထောစနေတတမေရေခွတ်တာပฏิတာရိနောကိုယ်အနွယ်ကို ပြန်လန်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတို့ဘယ်အနွယ်ကလာတယ်လို့ကိုယ်အနွယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းခတ္တိယအနွယ်ဟာ လောကမှာအမြတ်ဆုံးပဲနော်အမြတ်ဆုံးပဲဘလောက်ဆိုးဆိုးအခွင့်အရေးတွေလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအခွင့်အရေးရနေတုံပဲလို့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန္နော သောတိထောဒေဝမာနုတေအကျင့်လည်းကောင်းမယ်အသိပညာလည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့လူတွေတတ်တွေထဲမှာတော့အတော်ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့လောကမှာအသိပညာနဲ့ အကျင့်ဆရဏဝိဇ္ဇာဆရဏပညာနဲ့ကိုချင်းတရားဒီနှစ်ခုကောင်းပြီဆိုရင် လူတွေနတ်တိကျမ်းမှာ ချီးမွမ်းမွေအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့လို့ဒီလိုတန်တနင်ကုမာရလို့ဆိုတဲ့ပြမာကြီးကပရိသတ်ကြားမှာတခါပြောဘူးတယ်အဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားကထောက်ခံပြီးတော့သူပြောတာမှန်တယ် ခတ္တိယဒီကနေ့ခေတ်မှာအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲလို့တဏင်ကုမာရမြမာလို့ဆိုတာလူဘွားတော်ကငငယ်ရွယ်နဲ့ဇန်ရပြီးတော့မြမပြည်ရောက်သွားလို့တဏံကုမာရတဏံဆိုတာရှေးဟောင်းကုမာရဆိုတာလူငယ်လူငယ်ဘဝကရလာမဟုတ်သူ့ကိုတဏံကုမာရမြမာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သူက တရားဟောကောင်းတဲ့မြမကြီးတခါတခါတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်လာလာပြီးတရားဟောလေးရှိတယ်အဲ့သူပြောသွားတဲ့စကားပဲဒီစကားခတ္တရမျိုးဟာမြတ်ဆုံးပဲလို့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုတစေတစောင်းကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီထဲမဲ့လူတွေထဲမဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတဲ့အသိပညာရဲ့ကိုချင်းတရားရဲ့အကျင့်တရားရဲ့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာအမြတ်ဆုံးပဲလို့ မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပတ္ထကဘာအတွေးဝင်လာတော့ဆိုသူတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတာဗေဒပညာတတ်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီသုံးသုံးတယ်မဟုတ်လားဝိဇ္ဇာသိပ္ပံဆိုပြီးတော့နော်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံအဲ့ဒါလို့ခွဲတဲ့အခါမှာဒီနှုတ်မှုပညာနဲ့လက်မှုပညာလို့တချို့ကတည်းကခွဲတယ် ရှင်းတုန်းကတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာဝေရကျမ်းဂန်ရဲ့အတတ်ပညာကိုဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ကြံတဲ့လက်မှုအတတ်တွေပါရောအကုန်လုံးအတီးတာမုတ်တာကတာဆိုတာအနုပညာတွေပေါ့ပန္တရားပန္တရားเจ้าကသင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးအကုန်လုံးကိုသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်ရှေ့ကအထာရတသိပ္ပအတတ်ပညာကြီး18ရဆိုတာအဲ့ဒီမှာဒီထမင်းချက်ဓာတ်တွေဟင်းချက်ဓာတ်တွေရောအကုန်လုံးအဲ့ထဲမှာသိပ္ပတွေမှာပါတယ် ဝိဇ္ဇာဆိုတာခုနကပြောတဲ့ဒီဝေဒချမ်းကကြီးတွေကိုတတ်တဲ့ဟာဝိဇ္ဇာပညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်နဲ့မတူဒီကနေ့ခေတ်ကတော့ art and science လို့ဆိုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာကို art လို့သုံးပြီးတော့သိပ္ပကြတော့ science လို့ခေါ်တာဒါကဒီနှစ်ခွဲဒီခေတ်ကခွဲခြားချက်ပဲ art and science လို့ခေါ်တာကိုပဲ မြန်မာတွေကဝိဇ္ဇာသိပ္ပံလို့ဒီလိုသွားခွဲတာနော်ရှေးကခွဲခြားချက်နဲ့မတူဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ခွဲခြားချက်ချင်းမတူဘူးအဲ့တော့အမ္ပတ္ထကဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပနောဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏနဲ့ပြည့်စုံရင်လောကမှာအချီးမွမ်းပွဲအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့ဆိုရဲအတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ဟာဝိဇ္ဇာဆိုတော့ငါကဒီဘေးရာသုံးပုံမှာတစ်ဖက်ကန်းခါငါတတယ် ဟာငါအသာဆုံးပဲလောကဘာမှအားငယ်စရာမရှိဘူးဆိုစိတ်ကပြန်ပေါ်လာတယ်သူနော်စရဏဆိုတာသူတို့မှာ၅ပါးတိလ၅ပါးတိလရှိရင်စရဏလုံလောက်တယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဗေဒသုံးပုံကြံတတ်တယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာစရဏနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာငါပဲလို့သူကသူအဲ့လိုထင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ် ကတမန်တံပဏဘောဂောဓမကတမန်ပဏတံဘောဂောဓမဝိဇ္ဇာစရဏကတမဝိဇ္ဇာရှင်ဂောဓမတဲ့စရဏဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာလဲဝိဇ္ဇာဆိုတာဘယ်ဟာပြောတာလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့နဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏကိုသူမေးတယ်မာနတော့တော်တော်ကြာသွားတယ်နော်အမ္ပဋ္ဌာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာနည်းနည်းယူကျိုးသွားတယ် အစွဲမထောင်ဝန်းတော့ဘူးအရှင်ဂေါရမဘယ်ဟာကိုစရဏခေါ်ပြီးဘယ်ဟာကိုဝိဇာခေါ်တာပါလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာလာပြီးတော့သူ အမောက်ထောင်အောင်မှဆိုလို့သူလက်လန်းမမီတဲ့ဝိဇာနဲ့စရဏကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြီးပြောတာနော်ဝိဇာစရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုအနုတ္တရဝိဇာစရဏအကောင်းဆုံးဝိဇာစရဏ အတုမဲ့ဝိဇာဆရဏဆိုတာတဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့ဇတ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့ဇာတိဝါဒနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးခွတ္တဝါဒအနွယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့မာနဝါဒကိုယ့်ကိုထင်ကြီးပြီးပြောတဲ့စကားတွေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနော်သူတို့မကတ်နိုင်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဇာတိဝါဒဆိုတာသူတို့ကလေဒီဗေဒကျမ်းတော်မှာပဲဗြဟ္မဏတွေပါသင်ခွင့်ရတာခြားတဲ့လူတွေသင်ခွင့်မရဘူးအေးသူတို့ကျမ်းဂန်တွေများကြည့်မယ်ဆိုရင် ဇန်နိန်တယောက်ကဗေဒာကျမ်းမှန်ကိုခိုးနားထောင်လို့ရှင် နားထဲမှာတန်ရီဘူးလောင်းခံရတယ်အဲ့လောက်ဆိုးတာနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှေးတုန်းကဗေဒာကျမ်းတွေကိုသင်တာမပြောနဲ့တိတ်တဆိတ်နားထောင်မိရင်တောင်မှပဲနားထဲမှာတန်ပူရီလောင်းခံရတယ်တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေသင်ခွင့်မရှိဘူးကုန်ပိတ်ထားတာအဲ့ဒါသူတို့ကဝိဇ္ဇာစရဏကို သူတို့ဟာလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေးငါပြောမဲ့အကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတာတဲ့ဇာတိဝါဒဇတ်နဲ့ခွဲခြားပြောတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဂုတ္တဝါဒအနွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြောတာတွေမပါဘူးမာနဝါဒကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ပြောတာတွေတခုမှမပါဘူးအာဝါဟဝိဝါဟဆိုတဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ကအမျိုးဆက်လိုက်လက်ထပ်ရတာ မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းသုံးတယ်လေအာဝါဟဝိဝါဟဒါအိန္ဒိယထုံးစံအရာအတိရွယ်ကိုမှတ်ချင်လို့ရှင်အာဝါဟဆိုတာသတို့သားအိမ်ကိုသတို့သမီးကိုခေါ်လာတာကိုအာဝါဟလို့ခေါ်တယ်နော်သတို့သမီးကိုသတို့သားအိမ်ခေါ်တာဘသူကသွားခေါ်သတို့သားအိမ်ကသွားခေါ်မှာပေါ့ အဲ့ဒါလို့ခေါ်လာတာကိုအာဝဟလို့ခေါ်တာဝိဝါဟဆိုတာသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ပို့ပေးတာဝိဝါဟနှစ်ခုစလုံးသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ပို့ရတာကြီးပဲနော်အဝါဟဝိဝါဟထိမ်းမြလက်ထပ်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောအဲ့စကားအဝါဟဆိုတာသူတို့သားအိမ်ကနေပြီးတော့သူတို့သမီးကိုသူ့အိမ်ခေါ်တာခေါ်လာတာ ခုခေတ်တော့ဘာလုပ်တယ်မသိပါဘူးကားလေးတွေတော့ပန်းဆင်ပြီးသွားတာတော့တွေ့တာနောက်တစ်ခါသူတို့သမီးဘက်ကလည်းသူတို့သမီးကိုသူတို့သားအိမ်ပို့ပေးတာဝိဝဟဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်သမီးပို့ဆောင်ခြင်းသမီးယူခြင်းဒီအိဗယ်ကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီအဝဟဝိဝဟနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတဲ့ မြတ်စွာဘုရားငါပြောမဲ့ဝိဇ္ဇာဆရဏအဲ့ဒီမင်းတို့လောကီရေးတွေနဲ့မပတ်သက်ဘူးတဲ့ဟောဇာတိဝါဒဂုတ္တဝါဒမာနဝါဒအာဝဟဝိဝါဟာရဓာရီနဲ့ဆက်ဆက်နေသူမှန်သမျှဘယ်တော့မှဒီဝိဇ္ဇာဆရဏတမနာနဲ့မရဘူးတဲ့အနာတော်မကတ်နိုင်ဘူးဝေးတယ်နော်အမတ္ထမကတ်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားက तू ကတ်တော့မလို့လို့လို့ तू မေးတဲ့မေးခွန်းကိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ် အေးဇာတိဝါဒဂုတ္တဝါဒမာနဝါဒအာဝဟဝိဝဟတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏတွေဟာအဲ့ဓာတွေကိုအာလုံးစွန့်လွတ်နိုင်မှငါပြောမဲ့အနုတ္တရဝိဇ္ဇာစရဏအတုမဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုတာနော် မင်းတို့လောကီကိစ္စတွေအကုန်လုံးစွန့်ပယ်နိုင်မှငါပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏကိုရမယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှအမတ္ထကရိုးရိုးသိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ခုနတုန်းကသူ့အတွေးကဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတာငါနဲ့ငါပြည့်စုံနေပြီလို့သူကထင်တာကိုထင်တော့မြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့လက်လန်းမမိဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ဒီလိုမိတ်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့မိတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူက ထပ်ပြီးတော့မေကုန်းနေမေးတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဂေါရမအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာကစရဏဘယ်ဟာကဝိဇ္ဇာလို့ဆိုလိုပါသလဲလို့ဒီမေကုန်းကိုထပ်မေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတာဘလောက်အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဖျားပွင့်ပြီးတရားကျင့်တဲ့အဆင့်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြမှာအဲ့မှာ လောကမှာဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်လာတယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိရမယ့်အရေးချင်းတွေဟာတော့အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသဆရဏသမ္ပန္နောဒါတွေကိုဆွလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာပေါ်လာပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုတယံဘိညာသစ္စိကတဝါကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဖော်ထုတ်ဟောပြောတယ်မှန်ကန်တဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲပြည့်ပြည့်ဝဝအကျင့်အကျင့်နဲ့တကွာ ထင်ထင်ရှားရှားမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောတယ်အဲ့ဒါလို့ဘုရားတရားဟောလို့တရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘာဖြစ်တော့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားဝင်လာတယ်တရားဖြစ်လာတရားနာရတော့တရားဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားကပြပြဝဝရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတော့တရားစိတ်တွေပေါက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ဘဂင်ရှိပါအကျင့်တရား သီလကျင့်စဉ်တမာရီကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုသိစိတ်ဟောတဲ့အခါမှာတရားပေါက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးတယ်ခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုတွေးတုံဆိုအေးလူဘဝဆိုတာတမ္ပါတော်ခရာဝါတော်လူဘဝဆိုတာကြက်တီးတယ်ကျင်းမြောင်းတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်အလုပ်ကိစ္စတွေကုသိုလ်ရဖို့အလုပ်မတန်နေတယ်ရဇောပထောကိလေသာမြူတွေ ပြန့်ပွားနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဘောကသောပပ္ပစ္စာလူဝါကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရဟန်းဘဝမှာနေထိုင်ခြင်းသည်သာလဲလွင်ပြင်ကြီးလိုပဲလွတ်လပ်တယ်လို့ဒီအတွေးဝင်လာပြီးလူဘဝအခုလို့မိသားစုဘဝမှာနေထိုင်ရင်ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုစင်စင်ကြဲကြဲပြည့်ပြည့်ဝဝကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့ ဘုန်းကြီးဝမပဲလို့စဉ်းစားတာပေါ့တရားကောင်းလာတဲ့အခါကျသာသနာပေါင်းဝင်ဘုန်းကြီးအေးအဲ့ဒီတရားတရားရလာသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဘာလုပ်လဲမိသားစုဘဝကို renounce လုပ်တယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်မိသားစုဘဝနဲ့မနေဘူးကိုရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်တယ်နော်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုစွန့်ခွာတယ်မိသားစုဘဝကိုစွန့်ခွာတယ်စွန့်ခွာပြီးတော့ဖန်ရည်စွန့်တဲ့အဝတ်သမုတ်စိတ်တွေပယ်ဖန်ရည်စွန့်တဲ့အဝတ်ရဟန်းဝတ်တယ်ဆိုပါစို့ ရန်ဘုရားဝတ်သွားဝတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲနံပါတ်1သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတယ်နံပါတ်1မျက်စိနာနာလျာကာယစိတ်တလို့မနလို့ဆိုတယ်လူရဲ့အိန္ဒြေ6ပါးမျက်စိကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင် မြင်ပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင် နားကကြားပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နှာခေါင်းနမ်းရှုပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လျှာနဲ့အယတခံပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင် ကာယနဲ့ထိတွေ့ပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင် မနကစိတ်ကူးပြီးတော့အာဟုတုတွေမဖြစ်အောင်ဒွါရ6ပါးအိန္ဒြေ6ပါးကအာဟုတုမဖြစ်အောင်ဆုတ်ပိတ်ပြီးတော့နော်တိလလုံအောင်ကြိုးစားတယ်ကိုချင်းတိလနဲ့ပြည့်စုံတာကိုတိလတမ္ပနာမျက်စိနာနာလျာကာယမနကိုထိမ့်ချုပ်တာအိန္ဒြေယတံဝရဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့အိန္ဒြေယတံဝရနဲ့ပြည့်စုံတယ်တတိတံစညာတဲ့ အရာခသိန်းကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြောဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေအာလုံးပြောဆိုမှုတွေအာလုံးကိုတတိတံစင်ညာအမှတ်တမဲ့မပြောဘူးတတိနဲ့အတွေ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့တတိနဲ့အသိနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ပြောသွားလှုပ်သွားနောက်ပြီးတော့ရတာလေးနဲ့ရှိတာလေးနဲ့ရှင်းတတ်အောင်နေတယ်ဟောကိုချင်းတရား၄ခုလို့မှတ်အချင်းချုပ်ကတိလကိုချင်းတိလနဲ့ပြည့်စုံတယ် ကိုကျင့်သီလဆိုတာရှောင်ကျင်မှုပဲဟိုကမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာတွေကိုမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးနဲ့ရှောင်ကျင်လာတာရှောင်ကျင်မှုကတစ်ခုပြည့်စုံအောင်လုပ်မှုကတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဝါရိတ္တသီလကြတော့ရှောင်တာစာရိတ္တသီလကြတော့လှုပ်တာလိုက်နာတာဝါရိတ္တသီလစာရိတ္တသီလကိုကျင့်သီလတွေပြည့်သွားပြီနော်ကိုကျင့်သီလတွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကိုကျင့်သီလခိုင်မာဖို့အတွက် ကိုချင်းသီလပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့မှာဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာတော့ဆိုအနဝိသဒုက္ခတဲ့ကိုချင်းသီလဆိုတာကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ့်တာနော်ပါဇက်ကပြောချင်တာတွေမပြောဘူးကိုရီးလျောက်လှုပ်ချင်တာတွေမလှုပ်ဘူးနှုတ် ကို စီကံထားတယ်ကိုယ်စီကံထားတယ်အပြစ်အပြစ်ဖြစ်မဲ့ဟာတွေကိုရှောင်နေမလှုပ်ဘူးထိမ့်သိမ့်ဆော့ရှော့တယ်ကိုနဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်ချုပ်လိုက်ခရေကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ လုံခြုံမှုရသွားအပြစ်ကင်းသွားတယ်ညာတော့အဖြစ်အပြစ်ဖြစ်နေတာအပြောနဲ့အပြစ်ဖြစ်တာရှိတယ်အလုတ်နဲ့အပြစ်ဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကင်းသွားတဲ့အခါဘာရတော့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာတစ်ခုရသွားတယ်ဟောတိလနဲ့ပြည့်စုံရင်ရတဲ့ချမ်းသာဘာတော့အနဝိဇ္ဇဒုက္ခနော်အခုတိလဆောင်အခုရအပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုရသွားတာဒီချမ်းသာအ ਨੇ တဲ့ချမ်းသာမဟုတ်ဘူး အပြစ်ရှိနေတဲ့လူတယောက်ကသူများတိုးတိုးပြောငါအကြောင်းများပြောနေတာလားနဲ့ तू ကလန့်နေတာပဲအမြဲတမ်းမဟုတ်တာလို့ရင်လန့်နေတဲ့လူကနော်အပြစ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမလန့်တော့ तू ကဒီလိုဆိုလို့တယ်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခတခါအိန္ဒရိယတံဝရမျက်စိက အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မျက်စိက မြင်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီလိုနားကနှာခေါင်းကဒီလိုဟာတွေထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ် အဖြာတိကဒုက္ခတဲ့လုံးဝအကုသိုလ်တွေရောရှက်မှု မရှိတော့ဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေပိုရတာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုတွေပိုရတာဟောနောက်တစ်ခါတတိတံပစင်ညတတိတံပစင်ညဆိုစားလဲတတိနဲ့သွားလဲတတိနဲ့အကျိုးရှိမရှိစဉ်းကျင်စဉ်းစားတဲ့တံပစင်ညဘာတတိပ္ပဏသုံးမှာခုနှစ်ဌာန၄ခြင်းမှုပြောထားတယ် သွားရလာတာလည်းတတိနဲ့သွားရမယ်ခြိတာရှုတာလည်းတတိနဲ့လက်ကွေးခြေဆန်းတတိနဲ့အဝတ်အစားပြင်ဝတ်တာအစနော်အုတ်ခွဲပကံကင်တာအစတတိနဲ့စားတဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းတတိနဲ့နောက်ဆုံးဟာအိမ်သာတက်တာလည်းတတိနဲ့နောက်တခါစကားပြောပြီးတိတ်တိတ်နေပြီးတတိနဲ့အလုံးဟာတတိမလွတ်တတိမကွာကျင့်ကြံအထုတ်တယ်အတိမကွာ တတိမကွာအသိပညာတွေတိုးတက်လာအောင် ကြိုးစားတာတတိတံစင်ညာတတိတံစင်ညာရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှားယွင်းနေကင်းသွားပြီအဲ့ဒီအမှားယွင်းနေကင်းသွားပြီတဲ့နောက်မှာဘာရှိတယ်တန်တုထရောင်ရဲတယ်ရှိတာနဲ့ကျေနပ်တယ်ရှိတာနဲ့မကျေနပ်ရင်မရှိတာလိုက်ရှာမှာပေါ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကျေနပ်တယ်ကိုယ့်ဟာနဲ့မကျေနပ်ရင်သူများဟာလိုချင်မှာပေါ့နော်လောကမှာကိုယ့်ဟာနဲ့ကျေနပ်တဲ့လူကလည်းရှားတယ် ရှိတာနဲ့ခြေနှံတဲ့လူကလည်းရှားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်တုဋ္ဌိဆိုတာ contentment လို့ခေါ်တယ်ခြေနှံ့မှုအာရမှုကိုယ်အလေးနဲ့ကိုဟိုစိတ်ကိုခြေနှံ့နိုင်မှုအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတောရကြောင်းနေမှာတောရဆောက်တည်ပြီးတရားကျင့်မှုဟာအ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဟောအဲ့ဒီတရား၄ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခါ အင်မတန်မှစိတ်ငြိမ်တဲ့တောတဲကိုတူးတဲ့ကာယဝိဝေကဖြစ်ဖို့ထွက်ခွာတူးတဲ့နေတယ်တူးတဲ့နေပြီးတော့အလုံးလုံးရထွက်ခွာသွားပြီးတော့တောရကြောင်းတနေ့ရမှာကမ္မထံသွားကျင့်တယ်။တမာရီကျင့်စဉ်တွေကျင့်တယ်။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကျင့်တယ်။ပထမတမာရီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်။အဲဒီမှာ မြတ်စွာဘုရားအခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေဟာဆရဏတွေပဲနောက်သမာဓိကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်လို့ပထမဇန်ရသွားတယ်ဒုတိယဇန်ရတယ်တတိယဇန်ရတယ်သုထဇန်ရတယ်အဲ့ဓာတွေဟာလဲဆရဏပဲဆိုတော့အမ္ပဋ္ဌကအဲ့ဒီဆရဏကြားတော့မကြားဘူးဘူး तू က၅ပါးသီလပဲကြားဘူးတာအဲ့ဒီအထိအောင်မြတ်စွာဘုရားဒါအကောင်းဆုံးဆရဏလို့ဆိုပြီးတော့ဟောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ ဝိဇ္ဇာဆိုတာကြတော့ဘာတွေကိုပြောတော့လို့ဆိုအေးတမထကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရလာတဲ့တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေရဲ့သဘာဝသဘာဝလက္ခဏာပင်ကိုယ်သဘာဝလက္ခဏာတွေတွေ့အောင်ကြည့်နေတာမညလက္ခဏာလို့ဆိုရဲအနေဆသဘောအနတ္တသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်လာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ တိုးမြင့်ပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကြတော့ဝိစာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဝိစာပဲအော်အမထကြားတော့မကြဘူးဘူးဒါကသူတို့လောကမှာဒါကိုဝိစာလို့ခေါ်တာသူကဗေဒသုံးပုံပဲဝိစာလို့ခေါ်တာဩဝိပဿနာအတိကိုသိလာတဲ့ဟာဝိစာတက္ကဋိတရားမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့သမထနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွမ်းတကူတွေ မနောမယိတ်ဒီတဲ့စိတ်ထဲကနေဖန်ဆင်းနိုင်သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးအောင်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ကိုယ်ဘွားတွေဖန်ဆင်းနိုင်တယ်မနောမယိတ်ဒီတကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ကောင်းကင်ပြန်တယ်မြေရှိုးတယ်တကူမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတယ်ဝေးလံတဲ့အတန်သိငယ်တဲ့အတန်တွေကိုကြားနိုင်တယ်ဒိဗတ်တော်တာသူတစ်ပါးစိတ်ကိုဖတ်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်စေတောပရိယကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ဘဝမနေ့ကလုပ်ခဲ့တာကနေ့ပြန်မှတ်မိနေသလို အတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ပုပ္ပေနိဗ္ဗာန်နှုတ်တတိညာဝေးလံတဲ့အရာခြားကွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုနောက်ဆုံးမှကိလေသာ အာသဝတွေကုန်ခန်းသွားတယ်အာသဝခယဆိုရင်ညာယဟနာဖြစ်သွားသည့်အထိသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတော့ကိလေသာအာသဝတွေအလုံးကုန်သွားတဲ့အသိညာဒီရှိခုကိုဝိဇ္ဇာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ် အမထကမေးတယ်အရှင်ဘုရားဆရဏဆိုတာပါလဲ။ဟောမြတ်စွာဘုရားဆရဏတွေကိုဇန်၄ပါးပါထည့်ပြီးဆရဏလို့ဖြေထားတယ်နော်။ဇန်နေဟာဆရဏ။ဟောဝိပဿနာဉာဏ်ကစပြီးတော့ဒီအဘိညာဉ်တွေအလုံးအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ၈ခုအဲ့ဒီ၈ခုဟာဝိဇ္ဇာလို့ ဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးနဲ့ဒီလိုဆိုတာရှိတယ်လေဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာလို့မြတ်စွာဘုရားက ရှင်းပြပြီးတော့ဒီလိုဝိဇ္ဇာစရဏမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိဇ္ဇာစရဏတဲ့တာတဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏလောကမှာမရှိဘူးဒီဝိဇ္ဇာစရဏဟာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးအတုမဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏဖြစ်တယ်လို့ဒီဟာကိုငါဆုလို့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါ အပဋ္ဌအဖို့မကြဘူးလက်လန်းမမိတဲ့ဟာတွေဖြစ်တော့သူမာနဖြစ်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးဒီထဲမှာနော်မြတ်စွာဘုရားကဒါဟိုအပဋ္ဌမှာနောက်ထပ်မာနတက်เสียမရှိအောင်ဟောပေးတာဒါမာနတက်ရင်ဒီကောင်ကမာနတက်အောင်မှထပ်ပြီးတော့မာနတက်ပြီးမာနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စော်ကားအောင်မှသူတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာစော်ကားမော်ကားလုပ်အောင်မှ အခုတော့ဒီသူလက်လန်းမမီတဲ့အည်ချင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါသူပါဇက်ကလေးဟာပြီးတော့နေုံပဲရှိတယ်ဘာမှသူ့မှာလက်လန်းမမီတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာအေးအမထသုတ်တန်ကြီးကအမတမရှေလျာလို့ဒီကနေ့ဒုတိယပိုင်းမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီ။နှစ်ဖန်ကြတော့မှနောက်ဆုံးအပိုင်းအမ္ပထနဲ့သူ့ဆရာတို့ပြန်တွေ့တဲ့အခန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခန်းအမ္ပထသုတ် ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာလောကသားတို့အတွက်ကျူပန်းအထုတ်တဲ့နေရာမှာကြည်မမနာတွေမိုးထီအောင်တက်နေတဲ့အမ္ပထကိုမမနာတွေကိုကျိုးသွားအောင်မမနာကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပေးရ။ဘာဖြစ်လို့မမနာကိုနှိပ်တယ်လဲဆိုရင်မာနတက်နေလို့ရှိရင်ရသော်ဘုရားကိုဆက်စော်ကားမယ်၊ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစော်ကားမယ်။အဲ့ဒီစော်ကားမှုကြောင့်သူဟာပိုးပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးသွားလိမ့် ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမမနာကိုသူချိုးပေးတာမမနာချိုးခြင်းအဖြစ်အမတ္ထအဖို့မာနတွေနှိမ့်ချလိုက်တဲ့ဖြင့်သူ့အတွက်အာဟုသူတွေနောက်ထပ်ဆက်ပဲဖြစ်ပြီးဖြစ်လာမဲ့အာဟုသူတွေပဲဖြစ်တော့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟာအမတ္ထအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရဖို့ရကြိုးပမ်းအထောက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဆရာပောက္ခရတတိပုံနာကြီးရဲ့အတွက် မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာကြိုးပမ်းအထောက်မှုကိုဆက်ပြီးတော့ပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်။လောကသားတွေအတွက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တော်မူတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုသိရှိ ကြည်ညိုကြပြီးဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံဘာဝနာ ပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာတဝါများစွာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတဝါများစွာတတဝါများစွာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးကဖြံသုံးက ငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းမာသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းမာသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ် ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမ မနောတရတိတဗေတံပဝါယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟု ရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့် သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်များဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသော ရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသော ကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နုပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ သူကဏကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ပဝါယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လန့်၍နေကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓု